Բարև բոլորին, դուք գտնվում եք գերմաներեն հայերեն ալիքում և այսօրվա մեր դասի թեման է ցուկ preposition-ը, ցուկ ապը։ Եթե դուք նայեք բառարանում, թե ինչ է նշանակում ցուկ, կտեսնեք, որ ցուի ամենաառաջին իմաստը նշանակում է դեպի, մոտ։ Բերեմ օրինակներ. Komm zu mir, արի ինձ մոտ։ Ich gehe zu meinem Bekannten, ես գնում եմ ծանոթիս մոտ։ Zur Schule gehen դպրոց գնալ, ցում արծ կեն, բժշկի գնալ, ցուր բանկ կեն, բանկ գնալ, ցու ապոթեքը կեն, տեղատուն գնալ, ցու շպախ քասը կեն, խնայ դրամարկղ գնալ, ցում բան հով վաղն, կայարան մեկնել, ցում շտադիոն վաղն, շտադիոն մեկնել, Այն փակետ ցու post bringen, փաթեթը post տանել կամ փաթեթը post բերել։ Zur Prüfung oder zur Versammlung oder Vorlesung գehen։ Քննության կամ հավաքույթի կամ դասի գնալ։ Իսկ թե ինչու է ցուն դառնում ցուր կամ ցում, դուք կարող եք դիտել իմ վիդեոներից մեկում, որի լինքը կթողնեմ ներքևում։ Ես այնտեղ մանրամասն բացատրել եմ, թե ինչու է ցուն փոխվում ցուրի կամ ցումի։ Անցնենք առաջ։ Սուն նաև ցույց է տալիս միջոց, մասամբ համընկնում է մեր հայերենի ներգործական հոլովին։ Օրինակ՝ ցուֆուզ՝ ոտքով, ցուհաուզը՝ տանը, ցուլանդ՝ ցամաքով, ցուվասա՝ ծովով, ցուֆերտ՝ ձիով, ցուշտայնվեդեն՝ քարանալ։ Աբունդ ցու երբեմն։ Das Stück zu einer Euro հատը 1 եվրո կամ հատը 1 եվրոյով։ եվ վաճառելու ժամանակ են ասում։ Das Stück zu eine Euro։ Das Fenster ist zu։ Պատուհանը փակ է։ Ich habe viel zu tun։ Ես շատ գործեր ունեմ։ Ցույի երկրորդ իմաստը նշանակում է չափազանց շատ, շատ կամ չափազանց։ Օրինակ zu sehr, չափից շատ, zu schlecht, շատ վատ, zu teuer, շատ թանկ։ Հաճախ զումասնիկը միանում է ինֆինիտիվին՝ բայի անվերջ ձևերին։ Երբ ինֆինիտիվին է միանում, նա կարող է արտահայտել բազմաթիվ իմաստներ։ Քննարկենք դեպքերը։ Ինֆինիտիվը ցուի հետ հանդես է գալիս այն բայերի հետ, որոնք արտահայտում են դիտավորություն, նպատակ կամ կարծիք։ Օրինակ. Ich habe die Absicht, morgen nach München zu fahren։ Ես նպատակադրվել եմ առավոտյան Մյունխեն գնալ։ Մünchen-մեկնել կամ Ich hoffe dort etwas Erholung zu finden։ Ես հույս ունեմ այնտեղ մի փոքրիկ հանգիստ գտնել։ Երկրորդ դեպքը, երբ ինֆինիտիվը հանդես է գալիս ցույի հետ, դրանք այն բայերն են, որոնք արտահայտում են գործողության սկիզբ, գործողության վերջ կամ գործողության ընթացք։ Օրինակ. Ich fange an, müde zu werden։ Ես սկսում եմ հոգնել։ Էղ հիողթն իշտա ովցուղեդն, նա չի դադարում խոսել։ Հաջորդ դեպքն այն է, երբ ինֆինիտիվ պլյուսցու այդ կոնստրուկցիան օգտագործվում է հետևյալ երկու բայերի հետ՝ շայնն թվալ և բղաոխեն կարիք ունենալ։ Օրինակ, «Sie scheint zu schlafen», նա քնած է թվում, կամ «Sie brauchen nicht zu warten», դուք սպասելու կարիք չունեք։ Infinitive Plus-ցու կոնստրուկցիան օգտագործվում է նաև hub-ն և զայն օժանդակ բայերի հետ։ Այդ դեպքում նա արտահայտում է մոդալ բայերի իմաստ։ Hub-նից հետո Infinitive Plus-ցուն նշանակում է անհրաժեշտ լինել, իսկ զայնից հետո Infinitive Plus-ցուն նշանակում է հնարավորություն։ Օրինակ՝ Sie hat das ganze Wochenende zu arbeiten։ Սա նույնն է, ինչ որ զիմուս աղվայթն, այսինքն նա պետք է ամբողջ շաբաթ-կիրակի օրերին աշխատի, պետք է ամբողջ հանգստյան օրերին աշխատի։ Եվ երկրորդ օրինակը զայնի հետ էսիս ցու էխտ խագն, սա տանելի է, սա կարելի է տանել։ Զայնից հետո infinitive plus-ն նշանակում է հնարավորություն։ Infinitive plus 2 կոնստրուկցիան օգտագործվում է նաև ում ցու, օնը ցու, անշտանդ ցու կոնստրուկցիաների հետ։ Բերենք օրինակներ։ Իշ լերնը ում etwas zu lernen։ Ես սովորում եմ, որ գիտելիքներ ձեռք բերեմ։ Wir lesen die Fachzeitschriften, um neue Informationen zu bekommen։ Մենք կարդում ենք մասնագիտական ամսագրեր նոր ինֆորմացիա ստանալու համար։ Կամ manche Leute leben ohne zu arbeiten, որոշ մարդիկ ապրում են առանց աշխատելու։ Կամ und einige Leute arbeiten anstatt zu leben, իսկ որոշ մարդիկ աշխատում են փոխանակ ապրեն։ Ցուն նաև բայի բաժանվող նախածանց է, որը կարող է ունենալ հետևյալ նշանակությունները: Ուղղություն դեպի մի բան։ Օրինակ Zulauf-ն, քայլելով գնալ դեպի մի բանի։ Ցու ցու բաժանվող նախածանցը կարող է ցույց տալ նաև փակում։ Օրինակ Zumachn, փակել։ Այն կարող է ցույց տալ նաև ավելացնել, ավելացում, օրինակ Zufügen, լցնել, երբ որ բաժակը կիսատևրեն նորից ավելացնում են, դա կոչվում է Zufügen։ Իսկ այժմ թվեմ ցու բաժանվող նախածանցով մի քանի բայեր եւ բայերը թվելուց հետո կկազմեմ այդ բայերով նախադասություններ։ Ցուդեկեն, ծածկել, փակել։ Ցուդղեն, պտտել, ոլորել, դարձնել։ Ցուդղուքն, սեղմել։ Ցուախքենեն, ճանաչել, ընդունել մեկի իրավունքը։ Ցուֆալեն, վիճակվել, բաժին ընկնել։ Ցուֆխիղն, սառել։ Ցուգեն, մոտենալ, գնալ դեպի, zu geben, ավելացնել, ավելին տալ, zu gesellen, միանալ, հարել, zu gestehen, խոստովանել, zu gießen, ավելացնել, լցնել, zu greifen, ձեռք մեկնել, zu haben, փակ պահել, zu hängen, կախել, կախտալ, zu heilen, Առողջանալ, լավանալ, խոսքը վերքերի մասին է։ Ցու հյողն, ում կնդրել, լսել։ Իմ թվարկած այս բոլոր բայերը ցու բաժանվող մասնիկով բայեր են։ Այժմ տեսնենք, թե ինչպես են նրանք իրենց պահում նախադասությունների մեջ։ Օրինակ ցու մախն, փակել բայը։ Իշ մախը մայն եղեգ են շխիմ ցու։ Ես փակեցի իմ անձրևանոցը, ցումասնիկը գալիս է վերջ, անջատվում է և գալիս է նախադասության վերջ։ Mach bitte die Tür zu։ Խնդրում եմ փակիր դուռը։ Zuhören, լսել բայը։ Ich höre Ihnen zu։ Ես լսում եմ ձեզ։ Ցուն եկավ նախադասության վերջ։ Du hörst nicht zu։ Դու չես լսում։ Ցուն անջատվում է։ Zu geben, ավելացնել։ Ich gebe meine Fälle zu ես ավելացնում եմ իմ սխալները։ Sie geben sie nicht so schnell zu։ Նրանք այդքան արագ չեն ավելացնի։ Դե ինչ, այսօր այսքանը։ Այսօրվա դասը ավարտվեց, եթե հավանեցիք վիդեոն դրեք լայք, եթե չհավանեցիք դրեք դիսլայք եւ չմոռանաք բաժանորդագրվել ալիքին նոր դասեր տեսնելու համար։ Դուք կարող եք այցելել նաև իմ վեբկայքը dodge.agmenish.com եւ այնտեղ դուք կգտնեք թեմայի վերաբերյալ վարժություններ։ Ցտեսություն, մինչ նոր վիդեո։